公式 VTuber に私はなる責任者から挨拶がマンネリなので新しいものを考えてくださいっていう連絡が来たんだけどなんかさこういう挨拶とかって毎回同じのやるものじゃないのなんかせっかくさあなたの心にいるハートっていうキャッチフレーズで漫画にも書いてもらったりとかさようやくねみんなが覚えてくれたかなって時にさなんで買わなきゃいけないのというわけで 今日は新しい挨拶を考えようと思います大好きいや新しいの考えるったってさそんなすぐに思いつかないよ、うん、あなたの心にいるハート いるハートはいどうもバーチャル YouTuber のハートですあいチャンネルよっポンコツ信者どもういハートだあキノコ生えちゃったこれ信者さんに怒られるやつだよ ピコ要素もなかったあー <laughs> 全然思いつかないよ超低クオリティで真似した皆さんごめんなさい悪気はありませんもうこうなったらこうソルイルハートのことを応援してくれてる画面の前の皆さんなんかこういいね挨拶が思いついたら教えてください丸パクリするんで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 あの、歌のフルバージョンこの間収録したじゃないですか。あれって、いつ発売なんですかえないのはえないのヘルハート、夢の印税生活が これもなのふざけんなよ何でもかんでも再利用すればいいと思って私はリサイクル工場じゃねえんだよ聞いてんのか私はおこだよムカチャッカですよ本当に今日という今日こそ言わせてもらいますよ